Nunca fomos entrevistados assim do jeito que tá sendo agora, não. <laughs> Tá me filmando? Eu tô, pode. Se não puder, eu não uso, não. Vou te dar essa liberdade pra você. Prefiro queimar o mapa atrás de novo a a estrada. Ver cores vida Que destino é esse? Eu querer viver bem e não poder? Isso que é meu destino? Eles tinham que dar um pouco mais valor ao bairro. O bairro tem uma importância enorme, que foi o primeiro bairro de Mariana. A capela é uma das primeiras capelas de Minas Gerais. Pode ficar tranquilo, que aqui é um lugar bom. Só que as pessoas não pensam assim.